हेलो गुड मर्निङ मलेसिया टुरको आज सेकेन्ड डे मेरो भर्खर उठेको छ आज चाहिँ बिहान उठेर रक्क अहिले भर्खरै नुहाइ धुवाइ गरेर अनि अब ब्रेकफास्ट लिन जान लगाइरहेको छु होटलभित्रै यहाँ सेभेन इलेभेन रहेको छ सेभेन इलेभेनमा गएर यसो केही खानेकुराहरू किन्नु पर्ला आज अब चाहिँ हामी यहाँबाट युए इन्टरनेसनलको हेड अफिसमा जान लगाइरहेको छु द ु व ट क ो बिल्डिङमा द ु व ट क ो बिल्डिङ चाहिँ मलेसिया अनि सिङ्गापुरमा अहिले दुई ठाउँ रहेको छ Hold on, just let us escape and fly away tonight. 今マレーシア本社に来ています。えっ、ー、とこれここに見える建物がマレーシアの本社ですね。 त्यसको रिपना तातिमोडमा फेमस अहिले चाहिँ मलेसियाको रिवे बिल्डिङमा हामी यहाँतिर आएर हल्का फोटोसोटो खिच्यो हाम्रो कम्बिनेसन हुने भनेको चाहिँ अर्कै ठाउँमा हो त्यही भएको कारणले चाहिँ आज चाहिँ यहाँतिर कोही पनि स्टाफहरू छैन कम्बिनेसन हुने ठाउँमा अब यहाँ हामी जाँदैछौँ कम्बिनेसन हुने ठाउँमा आज नाइन्टी थाउजन्ड पिपुलहरू चाहिँ जम्मा हुन गइ जम्मा हुन गइरहेको छ टुडे वी आर जोइनिङ विथ द the 90,000 पिपल्स right? Of yeah. We have a party tonight, we have convention. 待っててもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ盛り上がるから待ってて、はい、よめ यो मेरो फर्स्ट बिजनेस ट्रिप हो मलेसियाको अहिले यहाँ ट ्ि न टावरमा आइपुगेका छौँ बेलुका कम्बिनेसन छ हाम्रो <clears throat> कम्बिनेसनसम्म अझै टाइम भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि भनेर आएको छु ट्रेनटा धेरै अग्लो रहेछ कोरेवा मलेसिया नो इमा चिन्ता अहिले चाहिँ म यहाँ ठक्क हाम्रो आजको यहाँ कम्बिनेसन हुने स्टेडियमको अगाडि आइपुगेको छु यहाँ चाहिँ धेरै सिङ्गापुर मलेसिया फिलिपिन म्यानमार भियतनाम थाई थाइल्यान्ड हङकङबाट सबैतिरबाट धेरै मान्छेहरू आएर नब्बे हजारभन्दा बढी मान्छेहरूको कम्बिनेसन आज यहाँ हुँदैछ अनि सबै मान्छेहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि सेक्युरिटीको लागि चाहिँ त्यहाँ आर्मीहरू खटाएको थियो बाटोमा आर्मीहरू पनि देखाएको थियो स्टेडियम चाहिँ यहीँ हो सेक्युरिटीको लागि आर्मीहरू खटाएको देखिएको छ यहाँतिर जापान ग्रुप हल्का अलिकति भेटाएको छ यहाँतिर 刘伟的领袖们，还有我们的观众朋友们厉害一点，还是我们右手边。Here we go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.